Bună ziua! În acest video o să facem uh, un unboxing de o motocoasă Alpine 520 de la firma Blade. Așa, aceasta vine într-o cutie uh, unde sunt toate componentele, mai puțin tija, care vine separat. Uh, aceasta este un upgrade făcut la vechiul model Carpați este mai ușoară, are o, aceeași putere, dar un carburator uh, ce o face mai economă, consumă mai puțină uh, benzină, este uh, și mai silențioasă. Așa, s-a umblat și la pornire, are o pornire mai ușoară, datorită demarorului dublu. Așa, puterea este la fel de 3 cai, greutatea 7,8 kg totală. Așa. Uh, vom desface să vedem ce conține pachetul. Deci avem mosorul. Așa. Capătul reductor. mult. Aici este efectiv motocoasă alt corn. Așa. Discul tăietor cu trei. Așa. Crucea de îmbinare un bidon de amestec, trusa cu chei și încă două accesorii și manualul de instrucțiuni. Așa, vom uh, scoate și tija și vom începe ansamblarea ok, vom începe pe ansamblarea. Uh, vom folosi chiar uh, instrumentele ce vin la ea. Așa avem nevoie de cele două imbusuri. Avem niște șoricei pentru a prinde uh, cablul. Așa, acesta este de la apărătoare. Așa, patru șuruburi. Celelalte piese au șuruburile montate deja pe ele. Ok, mai avem ok. Și o șurubeniță pentru reglaj. Acestea nu le trebuie, dar le-am scos să le vedeți. Așa, vom monta prima oară oala la ambreiaj. Patul de la ambreiaj. Uh, atenție cu șurubul către noi, în partea aceasta, către eșapament. Așa îl fixăm cu cele patru șuruburi de prindere. ajungem pe poziție. Așa, acum haideți să montăm și capătul de jos de la Avem aici uh, această gaură pentru șurubul și îi permite să se învârtă. Uh, desfacem șurubelul ca să putem să vedem gaura. Ok, este pe poziție. Șurubul la loc. merge și celălalt șurub. Așa. Montăm apărătoarea. distanța dintre uh, apărătoare și capătul de la uh, mosor. Fiecare și-o reglează cum vrea, cât de lung vrea să, să lase firul. Deci aceasta nu este o regulă. Fiecare o montează după preferințe. Așa, așa cele două ruburi. Până cu partea de jos. Punem uh, crucea de îmbinare. Aici la fel, depinde de mâinile fiecăruia cât de lungimea la care o punem. O să o lăsăm slăbită pe aceasta ca să putem să o reglăm și unghiul deci stânga, dreapta și sus, jos. Așa. Uh, băgăm prinderea pentru ham pe țeavă. Așa. Chiar îmbinăm și deja pe oala de la ambreiaj. Așa trebuie să nimerim canelurile. Ok am nimerit. Așa, scoatem șurubul acesta ca să vedem gaura. Să nimerim gaura perfect. Ok, este pe poziție. Acum îl prindem la loc și îl înfiletăm definitiv. pe deci celălalt șurub. Așa, stabilești pe acesta. Așa, mutăm puțin asta la ham. Crucea mai slăbim puțin, am strâns-o prea tare. Ca să putem să o mișcăm. Ok aceasta să fie poziția. Așa. Venim cu comanda din partea dreaptă, cea de accelerație. Așa. Fixăm poziție. Așa. Și cea din stânga. Așa avem ciclu fericit pentru a fixa cablu să nu atârne. Da. Ok. Uh, să prindem hamul. Așa. Acum o să prindem și mosorul ăsta. Ok, deci în partea de jos unde prindem mosorul sau discul avem uh, un blocaj. Deci aici avem o gaură, așa, unde se blochează piulița să nu se mai învârte. Acesta se desface cu cheia de bujii și se desface în sens invers, adică spre dreapta se desface ok, am desfăcut uh, șaiba și cu piulița, putem să prindem direct uh, mosorul, așa. Uh, haideți să vă arăt prima oară discul. Deci discul. Desfacem prima șaibă. Punem discul, vedeți cum intră perfect aici. Așa, punem șaiba a doua. Ok, șaiba aceasta, apoi apărătoarea și apoi piulița. Așa. Și se strânge pe poziție. Uh, acum noi o să folosim uh, mosorul. Nu mai avem nevoie nici de piuliță, nici de șerba de protecție. Se înfiletează mosorul. Mosorul puteți să-l înfiletați direct cu mâna. Acesta se va strânge apoi și când vom începe să tăiem. Gem la mână. Gata. Acum vom face pornirea. Ok, vom face pornirea. Ă, folosim ă, bidonul de amestec. Ă, punem benzină până la 500 de mililitri, apoi completăm cu ulei în funcție de concentrația care o dorim. Dacă aveți un ulei mai slab calitativ, vă recomand o concentrație mai bogată de ulei. Dacă este un ulei de calitate bună, mai puțin. Ok, Acum, uh, pentru a porni, deci am pus uh, un pic de benzină. Uh, prima oară acționăm pompița de amorsare de 5-6 ori. Ok. Șocul îl dăm în sus. Avem grijă butonul de on-off să fie pe on. Așa. Apoi